गाइस आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 15 डेज चैलेंज जो आपके इनर थाई के फैट को बिल्कुल रिड्यूस कर देगी और आपकी लेग्स बहुत सेक्सी होने वाली है आपको तो पता ही है जब हमारे यहाँ पे इस एरिया में फैट आने लगता है तो हमें रैशेज की प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि गैप नहीं रहता तो वहाँ की जब स्किन हमारी आपस में रब करती है तो रैशेज की प्रॉब्लम आने लगती है स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है इरिटेशन होने लगती है और साथ में यार कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला ही जाता है क्योंकि हम बहुत ख़राब से लगते हैं ना तो उस खराब सी चीज़ को आगे तक कंटिन्यू क्यों रखना बल्कि परमानेंटली इसको खत्म किया जाए सिर्फ अपनी लाइफ के पंद्रह दिन मुझे दे दो और जितनी देर की एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जितने रैप्स आपको बता रही हूँ same as it is follow कर लो और उसके बाद इतना बेहतरीन रिजल्ट होगा कि अपने आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे इसके साथ एक और चीज भी है कि आप मुझे अपनी बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो या पिक भी मुझे सेंड कर सकते हैं फिफ्टीन डेज तक आप मुझे डेली सेंड करें अपना शेड्यूल डेफिनेटली मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगी आपके नेम के साथ आपके सिटी नेम के साथ और वीडियो को या लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और और और बेहतर लाने के लिए और रुक जाइए दिल थाम के बैठिए इंस्टाग्राम अकाउंट तो सुन लीजिए कि किस पे आपको मुझे अपनी फोटो सेंड करनी है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आईडी है डबल आई इशा मेहरा और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ आई फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने एक हाथ को ऐसे रखना है दूसरे हाथ को यहाँ प्लेस करना है एक लेग को आप ऐसे करके रखिए हिप को बाहर रखना है आपने और इनर थाई की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें नीचे वाली लेग को ऊपर अप करना है डाउन करना है 20 बार करना है और इसके करने हैं हमें दो सेट ठीक है सेम ये पोजीशन रहेगी रैप्स आपने ध्यान से सुन लीजिएगा और फॉलो करिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर उठाना है उसको वाइट करना है देन ज्वाइंट ठीक है breathe in breathe out join करेंगे तो ब्रीथ आउट और जब वाइट करेंगे तो ब्रीथ इन करेंगे ठीक है इस तरीके से आपका जो इनर थाई का फैट है वो एकदम से अच्छे से चला जाएगा आपको करना है इसको 20 बार रिपीट और इसके करने हैं आपको दो सेट नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी की पोजीशन यही रहेगी हैंड पोजीशन आपके मैट पे रहेंगे क्रॉस करना है डबल साइड पे ठीक है देन ओपन जितना मैक्सिमम कर सके फिर देन ओपन आपको शो करना है ट्वेंटी टाइम्स ठीक है और फिर करने हैं आपको दो सेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है और अपनी बॉडी को इस तरीके से लाई डाउन करते हुए अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करना है देन इसको हाफ मैट से लगाकर हाफ आपको ऊपर रखना है मैट से देन आपको दोनों घुटने को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए ओपन करना है देन फिर ज्वाइन करना है देन फिर ओपन करना है जब हम ओपन करते हैं तो हमारे इस एरिया में स्ट्रेच पड़ता है और यहाँ का जितना भी एक्स्ट्रा बल्कीनेस है फैट है वो खत्म हो जाएगा और आपकी लेग्स बहुत सेक्सी हो जाएगी तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से मैट पर लेट जाना है लेटने के बाद में आपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करना है पैरों के पंजों को देन उसके बाद अपने ऊपर जो हिप है उनको ऊपर लिफ्ट करना है देन डाउन देन ऊपर लिफ्ट करते हुए आपको अपने बर्ड्स को अंदर स्क्वीज करना है टाइट करना है कुछ सेकेंड होल्ड करिए hardly ten second then relax ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके आप करने हैं दो सेट तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर लीजिए अपने हिप को आपने ऊपर की तरफ निकाल कर रखना है ऐसे बाहर करके बैक को आपने स्ट्रेट करना है देन आपका जो लेग है राइट वाला वो पहले बाहर की तरफ जाएगा साइड पे देन आप वापस लेकर आएंगे देन ऊपर किक करेंगे ठीक है then side then back and kick आपको करना है twenty times right side twenty time आपको करना है लेफ्ट साइड तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आपको करने हैं दो सेट मैं जो भी एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ वो मैं आपको वन लेग पे करके दिखा रही हूँ ठीक है लेकिन आपने उसको वन लेग पे नहीं करना है आपने अदर साइड पे भी करना है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपका टाइम सेव करने के लिए उसको वन लेग पे आपको करके दिखा रही हूँ ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है इस तरीके से प्रॉपर मैट पर लेट जाना है हाथों को आप यहीं रख लीजिए अपने जो चिक है उसको आप मैट पे प्लेस कर लीजिए आपको अपने पैरों की हील्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए ऊपर लेकर आना है और जब ऊपर लेकर आएंगे देन नीचे लेकर जाएंगे तो आपने अपने बट्स को अंदर से स्क्वीज़ करना है बिल्कुल टाइट करना है जिससे कि वहाँ की मसल टोन होगी और आपके इनर थाई पे भी इसका इफेक्ट आएगा तो इसको करना है 20 टाइम्स और आपको इसके करने हैं टू सेट्स साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है इस तरीके से अपनी बाजुओं को मैट पे प्लेस करना है ठीक है अपने हेड को डाउन करना है पंजों पर आ जाना है आपने जंप करके अपनी लेग्स को वाइड करना है देन ज्वाइन करना है ठीक है ट्वेंटी टाइम्स करेंगे और इसके करेंगे हम टू सेट्स